Kaixo, bueno, bideo hau oso bideo motza izango da, ze abisu txiki bat emateko bakarrik da. YouTubeko kanal berri bat irikidet. ASMR bideok igotzeko mm, kanal berri bat izango da. Egia esan ez dakitzen bat bideo ingo dituten, e, oaingoz bat indet, nahi balin badezu hemen utziko dizuet lotura ikustea juteko, baina bon, ez dakit, oain aste batzuk eginun, e, kanal hontan eginun ASMR bideoak izan dun arrera ona ikusita, ba pixka gehiago saltxeatzeko gogoa jarri zait. Eta pentsatu dut, ba, emendikan aurreare olako bideo gehiu egiten baldin baditut, nahiago detela aparteko kanal batera igo hemen jarri beharren. Obeto enkajatzen dit. Ba, bueno, hixe bakarrik handa. E, jakitea, ba, euskerazko ASMR kanal berri bat iriki detela, hemendikan utziko izuetela lotura, eta hoxe, hoxe besteik ez. Ba, eskerrik asko bideo ikusteagatik, eta hurrengor arte. Aio!